Was nun folgt, ist keine Produktwerbung. Ich bin ein Berliner. It says, shine like a star. Shine bright like a diamond. <laughs> I'm wearing a mask.